घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय जहां एक और भारत में बेटियां बेटों के कदम से कदम मिलाकर हर तरफ अपनी पहचान बना रही हैं वहीं दूसरी ओर आज भी बहुत से लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं बेटियां ही आगे चलकर इस संसार को चलाती हैं आगे बढ़ाती हैं लेकिन फिर भी यहाँ बात बात पर बहु बेटी माँ बहन और पत्नी का तिरस्कार होता रहता है इसी की झोली में कई बेटियां हैं तो कई बेटियों के लिए भी तरसते हैं ये सब किस्मत की बात होती है कि कब किसे कितना मिलना है कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में रहने वाले एक परिवार के साथ जहां पर एक बेटी का जन्म हुआ 20 साल बाद जन्मी बेटी का अनोखे अंदाज में किया गया स्वागत इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान करके रख सकता है देखिए इस पूरी रिपोर्ट में गुजरात के मोरबी में एक बिजनेसमैन के घर पूरे 20 सालों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ और पूरा खानदान इतना खुश है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें इस खुशी में परिवार ने बेटी के जन्म पर अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उसके ऊपर पैसों की बारिश कर दी परिवार का कहना है कि उनके घर में बेटी 20 सालों के बाद आई है यानी लक्ष्मी का स्वरूप खुद उनके घर आया है ऐसे में उन्होंने दो दो सौ और दो दो हजार के नोटों से बच्ची को ढक दिया घर में इतने सालों के बाद लक्ष्मी के आने पर उन्होंने लक्ष्मी से ही उसे ढक दिया परिवार के मुताबिक वे बहुत सालों से दुआएं कर रहे थे कि उनके घर बेटी का जन्म हो क्योंकि बहुत सालों से सभी बेटी के लिए तरस रहे थे जिसके लिए कई पूजाएं भी उन लोगों ने कराई मगर माँ लक्ष्मी आज मेहरबान हुई और खुद उनके घर में वास करने चली आई बच्ची के माता पिता से लेकर घर के सभी छोटे बड़े खुश हैं और अब उनका कहना है कि इस बच्ची को राजकुमारी की तरह रखेंगे और वो उस घर की राजकुमारी ही है आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के जिंद जिले के एक गांव मालवी में भी बेटी